የእኛ ሆቴል ሻሸመኔ ላይ ባለሶስት ኮከብ ሆቴል ነው። መዋኛው ምኑ ምኑ ያለው almost ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ እሱ በቃ ወድሟል። ዝዋይ ሪዞርት ደግሞ በከፊል እንደ building ካወራው እንደው ዝም ብሎ ቀፎ ቆሟል። አብዛኛው ግን building ኡ መስተዋቶቹ ምናምኖቹ ረግፈዋል። spa ው ተቃጥሏል። fitness center ኡ ተቃጥሏል። store ኡ ተቃጥሏል። laundry ዎቹ ምናምኖቹ ተቃጥለዋል። kitchen ኡ ምናምኑ ተቃጥሏል እና reception ኑ ጀምሮት እንግዲህ የተወሰነ ተርፏል። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ምንድነው እቃዎቹ በሙሉ በአብዛኛው ቢባል ሁኔታ ተሰርቀው ተወስደዋል፣ ተዘርፈዋል እና ኦልቱጌደር በዚህ በሁለቱ ሆቴሎች አሁን exact figure ኡ እስከ 290 ሚሊዮን ይደርሳል። የሻሸመኔን ሆቴል የምንሰራው ከሆነ እንደገና building ኡን ከመሬት ጀምረን ቆፍረን ነው የምንሰራው። የዝዋይን እንኳን ማደስ ይቻላል። አንድ አመት በአንድ አመት ውስጥ አንድ አመት ውስጥ ወደ ስራ መመለስ ይቻላል ብዬ ነው የማስበው። የዝዋዩ ምትል እንደ ግል አሁን የነገርኩህን ብር እኔ አጥቼዋለሁ ወይንም ደግሞ ይሄ ውድመት ደርሷል። እንደ ህብረተሰብ ደግሞ እንደ ህዝብ እዛ ሆቴል ላይ ወደ አራት መቶ የሚጠጋ ሰራተኛ nearly አራት መቶ የሚጠጋ ሰራተኛ በሁለቱ ሆቴልና ሪዞርት ላይ ይሰሩ ነበር። እነሱ ከስራ ውጭ ሆነዋል። ሌላ ሆቴል እንኳን ሄደው እንዳይቀጠሩ በአካባቢው ያሉት ሆቴሎች በሙሉ ወድመዋል። ሌላው ሀገር ከዚህ የምታገኘው ታክሱን ምኑን ታጠዋለች። ሌላው የሚቀጥለው investor የተቃጠለች ከተማ እያየ ምን አይነት ሞራል ኖሮት invest ያደርጋል? ኢንሹራንስ ይከፍለኛል ብዬ አላስብም። አሁንም መንግስት ይሄንን ኃላፊነት ወስዶ መከፈል ያለበትን መከፈል አለበት። ይሄንን ስልክ ለእኔ ብቻ አይደለም፣ ለሌላውም ኢትዮጵያ ብዙ የወደመበት አለ። እንደውም እኔማ ወደ ሌላ ድርጅቶቼ ላይ እነሱ ላይ በማገኘው ተዳደር ይሆናል። ሌላው እኮ አንድ ድርጅት ነበረችው፣ እሷ ወደመችበት። በአንድ ቀን ከእንትን ወደ ድህነት ነው የገባው። የአንዳንዶቹን ስትሰማ ትንሽ ሰቅጣጭ ነው። በቢጃማ ከቤታቸው ሌሊት ነበር ቃጠሎ የተመ በቢጃማ እና በነጠላ ጫማ ወጥተው አንድ ልብስ እንኳን ይዘው ሳይወጡ በየሰው ቤት ነው የተቀመጡት። ባለመኪናዎች፣ ብዙ ሀብት ንብረት ያላቸው በሚሊየን የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች በአንድ ቀን ድሃ ስታረጋቸው መቼስ ሰው ልጅ ቢፈቅድ ፈጣሪ ይህንን ይፈቅደዋል ብዬ አላስብም። ብዙ ሰራተኞች ከስራ ውጭ ሆነዋል። መንግስት ቶሎ መልስ እንዲሰጥ እኛም እንፈልጋለን፣ እየተነጋገርን ነው። ቶሎ መልስ ስጡ። ቶሎ መልስ መንግስት ከሰጠ ወደ ስራ ተገብቶ ታድሶ ሰራተኞቹን መልሳቸዋለሁ ብዙ ሰዎች አልቅሰዋል። እኔ እንኳን አስር ዓመት ያልፈጀ ስራ ነው ፈጀብኝ። አርባ ስምንት ዓመትና ሀምሳ ዓመት የፈጀ ስራ የሰሩ ሰዎች እንባቸውን ለቅሷቸውን ፍትህ justice ይፈልጋሉ። የግለሰብ property አጥፍተህ ሌላ ግለሰብ መጥቶ ስራ ይሰራል ብለህ እንዴት ታስባለህ? ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። እንደ እኔ of course ሞራል ይሻል። ሀገሬ ነች፣ ኢትዮጵያ ነች። የትም አልሄድም፣ እዚሁ ነው። ሞትም ቢመጣ እዚሁ ነው የምትጋፈጠው። ግን አንዳንድ ጊዜ እዚህ ሰው ነኝና ይሄንን እንደዚህ ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች ወደ ፍትህና ወደ ህግ መምጣት አለባቸው። እኔ ጠዋት ማታ የምፋግተው ወደ ሶስት ሺህ ሰራተኛ ደረሱ። እንደው በቃ እንደምንም ብዬ በዚህ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ውስጥ እንደው አምስት ስድስት ሺህ ለመድረስ ነው እያልኩ ነው እኮ የምፍጨረጨረው። ቀነሱብኝ፣ አቀነሰ።